Pero aquí vengo, te agarro de la mano Porque ya no quiero estar solo por mi camino Tú eras mi destino, no más lindo Pero se perdió, todo se acabó pase Es que a mí me queda un trance Mira yo no avancé desde que tú no estás conmigo Me siento perdido mami yo que necesito aquí Mami que sin ti no soy feliz Mami que sin ti veo todo gris Ya no soy como antes, ya no brillo nada Mira mami, solo me la paso quemando la marihuana Pa' olvidar todo lo bonito que pasamos Mira, eso no se puede Eso no se puede Eso en verdad duele Eso sí me duele Pero vengo desde cero se apagó. No sé cómo, no sé cuándo, cuando solo se rompió, se rompió completo y me hice más frío, más. Ya no te vi más, más. ya no tú.